Hai happy guys Kali ini kita akan membuat menu masakan sehari-hari Nasi bakar teri asin Pakainya teri asin medan yang bikin enak rasanya guys Ini nggak perlu pakai lauk lain lagi Tinggal tambahin lalapan dan sambal terasi Hmm, pasti lahap makannya guys Kita mulai Bahan-bahan nasi uduk. Nasinya memakai nasi uduk ya guys. Teri asin Medan 200 gram, bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, cabai merah keriting 2 buah, cabai rawit 2 buah, daun kemangi secukupnya. Cara membuatnya. Cara membuat nasi uduknya tidak ditampilkan di sini, Sausnya diiris tipis-tipis. Bawang merah diiris tipis-tipis. Cabai rawit diiris tipis-tipis. Cabai merah diiris tipis-tipis. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai sampai matang dan harum. Masukkan teri asin dan tumis sampai teri asinnya garing. Tambahkan kaldu, gula, dan lada, aduk sampai merata. siapkan daun pisang untuk membungkus. Isi dengan satu porsi nasi uduk Taburkan tumisan teri asin di atasnya 2 sampai 3 sendok makan. Tambahkan daun kemangi secukupnya. Lipat dan bungkus daun pisangnya. Bakar sampai daun pisangnya layu dan agak hangus agar menambah harum. Kalau tidak ada panggangan bisa dipanggang di teflon. Nasi bakar teri asin sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Hmm, wanginya benar-benar mantap.